Eh, bueno, mi nombre es Rodrigo, eh, he hecho tres talleres. Eh, em, dic Marta Montleón y he hecho el, taller de, de objetos. d'objecte. Toni González y vaig fer el curs ejercicios de creación para fotógrafos. Otro que hice que era de proyectos fotográficos y creatividad. Creo que es el que más me ha gustado personalmente, en el sentido de que descubres más o menos qué es lo que te interesa y indagas un poco en tus intereses personales para hacer un proyecto luego que presentas bueno, al final. O te da pie también a, por lo menos a mí me, dio, me da pie a, seguir intentándolo y creo que es bastante útil. Vaig escollir taller básicamente porque siempre tengo com dudas dubtes amb la llum. entender com, com va la llum, com la puc regular, no sé, una miqueta per, per després aplicar-ho. No? Realment, eh, fent el curs, el que vaig veure és que mm, veia molt, molt clarament com afectava la llum els diferents objectes. I és un tema interessant perquè mm, gràcies a això et dona temps bé de, de veure exactament com col·loques l'objecte, com incideix la llum, com, mm, quins reflexes fan. Eh, en aquest cas jo trobo que és un curs molt, molt, molt bo per això, per entendre la llum. I em vaig trobar un curs bastant, bastant peculiar, era bastant diferent del que m'havia imaginat, no era tan pràctic, sinó era mig teòric, mig pràctic. Cada sessió, bàsicament, eh, fèiem diferents eh, estudis d'autors diferents fotògrafs, amb diferents tècniques super diferents, super variades i coses molt estranyes i que jo no havia vist absolutament mai no era el típic curs que està prefixat allà i uns punts, sinó que anava variant conforme anava passant el temps. I va ser una experiència molt, molt, molt, molt xula.